ak euh, sang ak wat ak accompagne ci hôpitaux yi loolu jaamu yàlla gu rëy la xam naa ne duñ ci sori mais dañuy jox suñu naataangoo sëñ Modou Ngom mu lancé appel ñi nga xamante ne si war nañ ci def seen loxo ndax mbir la moo xamante ne si dañ ci soxla jaamu yàlla yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit li man la Modou Ngom di membre ci association ànd def te yàlla rek tax bu Louga. waaw ñun nag ñoo ngi soxla wax dëgg yàlla ay jumtukaay rawatina ci tabaski bi xar tabaski suñu sañoon ñu am ci ñetti xar ndaxte daaw da leen defaloon benn xar waaye parce que lim leen jariñ bëriwul kon bu nu mën am ñetti xar dana baax bu dul loolu bu nu mën am ay yàpp yoo xam si dañ nu koy jox dana baax dañuy soxla ay yére dañuy soxla oto boo xam si wax dëgg yàlla ci la ñuy jëli togg yi ñuy togg di leen ko yóbbul wala di leen sànq dañ koy soxla dañuy soxla omo dañuy soxla gel dañuy soxla ay ay gants bu ko defee képp ko am si rek bëgg nga noo dimbali maa la jox ay numéro téléphone 77 707 59 22 am na orange money am na wéef 76 464 37 74 am na wéef boo ci woowee rek da nga jot incha allah kon ñu ngi woo ñëpp ci liggéey yàlla bu sell bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu